derajat yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilan Luba Bulbulkia dan yang amat mulia Pengiran Suami Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Majlis Persanta Pandi Raja merupakan antara majlis yang diadakan sempena istiadat perkahwinan diraja antara yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazila Lubabul Bulkiah dan yang amat mulia Pengiran Suami Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Sri Maharaja Datu Peduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Mufti Kerajaan Berangkat sama duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah dan yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sara. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rafiatul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himahul Wakar Pengiran Buddha Muhammad Bukia dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajar Zaria. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Pendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Buddha Haji Sufri Bukia dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajar Faiza. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal Pengiran Buddha Haji Jafri Bukia dan yang amat mulia Pengiran anak isteri Pengiran Nur Hayati. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran anak putri Hajah Rashidah Sa'adatul Bulkia. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran anak putri Hajah Majida Nurul Bulkia. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran anak putri Hajah Hafizah Sururul Bulkia. Bulkia. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Ni'matul Bulkia Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bulkia Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kausum Al-Islam hadir sama bonda pengantin diraja perempuan dan kedua ibu bapa pengantin diraja lelaki. Juga berangkat Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Ismail Abdul Rahman Ibni Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ismail Tunku Temanggung Johor. Mohon ya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat bagi raja kami ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Beginda Sultan Haji Hassan Al-Burqiyah Maizzatin Wad-Dawlah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Beginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajar Salihah serta ahli kerabat sekalian dan juga sekalian yang hadir khasnya teristimewa pengantin diraja yang diraikan yang teramat mulia Paduka Sri Pengiran Anak Putri Fadilah Lubabul Burqiyah binti Kebawah bawah dulu yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Burqiyah Mulai Jardin Wad Daulah dan yang amat mulia ونيرم سوامي عبد الله نبيل محمود الهاشمي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Majlis Istiadat Perkahwinan Diraja mencerminkan kekayaan budaya yang dijalankan dengan penuh tata susila dan melambangkan kekukuhan institusi beraja di negara ini.